Ben bilgi güvenliği tarafındaki çabuculardanım. Bilişim sektöründenim. Çünkü iş yerimizin hemen yanında. Yani olan bitene kayıtsız kalamayız. Yani 12 gündür gelip gidiyorum sürekli. Görmeye çalışıyorum. E, Panayır gibi bir yer burası. Çenlik yani. Talep anlamında burada benim epey bir anım var. Sevgilimle sabahın altısında burada buluşmuştum. 20 sene önce. Yani hatıralarım var bu parkta. Ayakta kalsın isterim.